بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñu ngi fi Touba tey jii di bisub dibéer di fukki fan ak juróom ñaar ci weeru Rajab dëppoo ak fukki fan ak juróom ci weeru mars ci atum 2020 ني جوتو لي ندغل لو توكي شيخ ابو البركه خليفة الشيخ محمد الفاضل تايتي بتشك جناو تسبار الشيخ أبو البركة خليفة الشيخ محمد الفاضل دمون نجا الشيخ محمد المنتقى الخليفة العام للمريدين الشيخ محمد المنتقى جوخ نديغل سيرين أبو البركة مم الشيخ محمد الفاضل نمقل كزور رجب ngir l'islam jëpp ñoko bok nu amaat ci nag nun khas nun wa kër cheikhul khadim muy feñ gi nga xamne ci la cheikh mohammedul fadil feñ jamono ci bis bi di kazu rajab muy bis bo xamne kenn waru ko cof kenn waru ko doyo dal waye nak nee nu soppi defin wi defe ko nii nga xamné non la ko cheikh mohammedul muntaha waxé moy ñu def tawassul moy ñaan ci barkeb ñaan borom bi subhanahu wa taala ci barkeb cheikhul khadim ndax bala bi nga xamne xew na ci àddina bi yeb mu set ci àddina bi yeb set ci bir réew mi ak ci mbollem àddina bi yeb defeen wi cheikh mohammedul muntaha wax nak ne nañ ko ni defé moy ñu jàng alquranul karim nañ ko daan defé luñ ko daan def ñu yok ko jàng khasaayidu cheikhul khadim radiyallahu anhu gi nga xamne dara génn ci alquran ak salatu ala nabi ak tuddu borom bi subhanahu wa taala ñu maase ñun ñëpp toroxlu ci kanam borom bi subhanahu wa taala tuubal sunu borom delu ci yalla def ay bernde te kenn ku nek nak defé ko fa mu nekk te watandiku dajé yi nga xamné ne nañ ko def ci xew-xew yu toll ni dayo bu toll ni di dajé ci ay bass ak ay yeneeni dajé yo xamné ne mu bari dañ fay dajé ngir jamono laaju ko fi mu toll tayit li mo moo l'islam serigne bi neena moko beggona waxal bopam mom Cheikh Mouhamadul Muntaqa waxin wu leer waye neena dafa beug jaarale ko ci Cheikh Abul Baraka khalifa Cheikh al Fadil wax ko yit nako jox wax Ahmadul Badawi mu waxal ko ko ndax ñëpp xamne mom moom Cheikh Mouhamadul Muntaqa mo jox ndigal Cheikh Abul Baraka no defé ni magal gi ci atum ren ji mi ngi ñaan ku ko defé ni yalla nang ci tassé ak tawfiq sëriñ bi cheikh abul barak nak néna mi ngi yéssal jaayantem ci cheikh mohammedul muntaqa di ñaanal mu yàgg fi lool ta and ak wër tay wax ñëpp tay wax ñëpp tay wax ñepp ñu bayyi xel santane yi nga xamne docteur yi seen xel match ci walu wér yaram ñi ngi koy santane muy dolle setal loxo yi nga xamne l'islam nako santone naka ab julit naka jek da wara set sëriñ bi nee nak nañu sok nañu yok ciat gi tay wax ne na ñëpp dalal seen xel dolli seen yaakar ta xamne fi yaakar du fi tassé mukk ndax aajo ju fi massa dik ci mom yaakar ci sunu borom sunu borom fajnako mu kon na ñepp ñaan li nuy li nuy li nuy li nu jëm mu dem ba set wecc mooy li nga xamne mom moom dégg ci aduna bi yépp muy tawat ji sëriñ bi nee mi ngi ñaan mu génn ci réew mi ba set fi fecc te génn ci aduna bi ba set fi sunu borom dolli jàmm ak xewal ci Sénégal dolli ko ci adina bi yëpp lolou moy ndigal li nga xamne Cheikh mohammedul Mountakha moko jox Cheikh abul Baraka mu wax ne nañ ko jotali ñep deg ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh